عندي مسألة بروبلم 328 بيقول لي ان آه، ال bullet دي او الجسم ده كتلته 500 جرام هتحولها كيلو جرام تقسمها على 1000 يبقى 5 من 10 كيلو جرام ريس فروم ريست يعني اتحرك يعني هو عند نقطة A كان ريست يعني كان السرعة عند نقطة A بتساوي صفر تمام ريليس فروم ريست اتحرك من نقطة A ونزل لتحت بدون أي قوة احتكاك without friction force along the surface احسب determine the force exerted by the surface on the pellet as it passes through point B لما يمر بنقطة B البوليت ده يبقى هنا ايه القوة المؤثرة عليه ولما يمر برضه بنقطة C في الحتة دي ايه القوة المؤثرة عليه normal force يعني ويحسب سرعة الجسم ده لما يوصل عند نقطة B ولما يوصل عند نقطة C تمام تمام صغر دي شوية نشتغل عادي خالص بقوانين آه بتاعتنا احنا اولا اسهل حاجة ممكن تجيبها هي السرعة اولا يعني فهنقول ان TA ان هو الجسم بدأ بدأ نزوله من إيه؟ A يبقى تي A زائد اللي هو kinetic energy يعني عند نقطة A زائد دلتا work A force of distance عند نقطة A بيساوي kinetic energy عند نقطة B زائد الدلتا work force of distance عند نقطة B تمام احنا قلنا قالك release from rest يعني في نقطة A كان الجسم ريست فبالتالي ال V1 ال V1 بصفر يعني انت لما تفك آه، kinetic انرجي نص M V A سكوير A ال V A سكوير هنا كان بصفر فال term ده كله هيروح زائد دلتا ورك دلتا ورك A هي فورس في distance ايه القوة المؤثرة على الجسم ده مفيش أي قوة غير قوة الوزن نازلة لأسفل وقوة الوزن بتساوي MG طب الديستنس بنسميها H بتساوي kinetic energy عند نقطة b هي نص M VB square زائد ال work عند نقطة B هو force of distance والقوة الوحيدة المؤثرة هي MGH طيب عند نقطة B لو احنا أخدنا امتداد الخط ده كده عند نقطة B يعني الجسم كان ما بيتحركش لما تحسب عند نقطة B يعني الجسم ما بيتحركش بعد كده لما تحسب عند نقطة C يعني هو اتحرك ووصل ل C تمام طيب النقطة ال work عند هو ال force في ديستنس عند نقطة B هو ال force في ديستنس طيب الديستنس عند نقطة B هي بصفر مفيش هنا لا مفيش إزاحة عند نقطة عند الخط ده مفيش إزاحة فبالتالي الديستنس بصفر فلقيتش هنا بصفر فال term ده كله بيبقى بصفر يبقى المعادلة اللي عندك هي بتساوي MGH بتساوي نص M VB square ال M موجودة كتلة الجسم خمسة من عشرة في عجلة الجاذبية تسعة وتمانية من عشرة في الارتفاع هنجيبه دلوقتي بيساوي نص في خمسة من عشرة في VB square هي المشكلة دلوقتي انت عايز تجيب الارتفاع من نقطة A لحد نقطة B هو من الارتفاع من نقطة A لغاية الحتة دي بكام بواحد واتنين من عشرة طب انت عايز تجيب الارتفاع لغاية نقطة B عايز تجيب الارتفاع ده وبعد كده تجيب ارتفاع كل ده تعملها ازاي عن طريق المثلثات بص كده هو مديك الزاوية دي بستين درجة الزاوية اللي انا علمتها عليها بالاحمر دي بستين درجة وانا عملت خط كده مستوى افقي علشان اجيب الايه الطول الطول المائل ده عملت مستوى افقي فبالتالي دي تسعين درجة فدي تبقى تلاتين درجة تمام بالتبادل بالتبادل دي كمان هتبقى تلاتين درجة تمام تمام وده بما ان هو خدنا عمود كده فبالتالي ده يبقى زاوية قايمة يعني دي تبقى ستين كمان بس مش هنحتاجها دلوقتي هنحتاجها في تحليل القوة يعني مثلث تلاتين ستين احنا عندنا قاعدة في الهندسة بتقول الضلع المقابل لزاوية تلاتين بيساوي نص طول الوتر طول الوتر هنا هو تسعة من عشرة هو الار بتساوي تسعة من عشرة اللي هو ده ده كده طول الوتر وده كمان طول الوتر يبقى الدرع المقابل لزاوية تلاتين بيساوي نص طول الوتر يبقى تقسم تسعة من عشرة على على اتنين يعني الدرع اللي احنا جبناه ده طوله خمسة وأربعين من مية متر يبقى طول الضلع اللي احنا جبناه ده خمسة وأربعين من مية متر كده اقدر اجيب الطول ده MGH يبقى H كده في هذه الحالة هتبقى واحد واتنين من عشرة زائد خمسة وأربعين من المية واحد واتنين من عشرة زائد خمسة وأربعين من المية تمام بقى عندك معادلة في مجهول واحد تعرف تجيب الفي بي يبقى الفي بي بتساوي كام يبقى السرعة عند نقطة B بتساوي خمسة وسبعة من عشرة متر per second. تمام طيب أنا عايز السرعة عند نقطة C نقطة C الطول بتاعها معروف لأن لو لأن نص القطر هو ادولك بتسعة من عشرة يعني اللي باللون البرتقاني ده تسعة من عشرة هنا وهنا كمان تسعة من عشرة فبالتالي اقدر اجمع برضو من عند نقطة A واحد واتنين من عشرة زائد تسعة من عشرة لما اديهم لي عند نقطة C فاقدر اجيب السرعة عند عند عند الـ VC هي هي نفس المعادلة يعني هي هي نفس المعادلة دي بس هنشيل بدل ما نقول خمسة وأربعين من مية هنا بدل ما نقول خمسة وأربعين من مية هنقول كام تسعة من عشرة نفس الموديل يبقى نقول نص في تسعة تمانية من عشرة في واحد اتنين من عشرة زائد كام بقى نص القطر من هنا لهنا هو مديولي تسعة من عشرة يبقى تسعة من عشرة بيساوي نص في خمسة من عشرة في ال V C سكوير هو القصة هنا الأبعاد لكن هي نفس المسألة فبالتالي جبت ال VC بيساوي ستة point أربعة واحد متر per second أنت بتاخد ال reference بتاعك من نقطة A لنقطة B وتحسب الكاينتيك انرجي والبوتنشال انرجي فبالتالي بتحتاج الأطوال عشان تحسب ال potential energy تيجي برضو تاخد من نقطة A لنقطة C تمام هو هي نفس المعادلات بس الطول هيختلف بدل ما كان 1 آه واحد واتنين من عشرة زائد خمسة وأربعين من 100 هيبقى واحد واتنين من عشرة زائد تسعة من عشرة بس فال VC هتبقى ستة واحد وأربعين من 100 يبقى أنت كده جبت السرعتين اللي هو كان طلبهم في المسألة بعد كده كان عايز ال normal force عند نقطة B الجسم لما اتحرك من نقطة A يوصل لنقطة B عند نقطة B بقى في قوة بتأثر على الجسم ده يبقى تجيب عن طريق تحليل القوة عند نقطة B وبرده عند نقطة C هتجيبها آه، بنفس الطريقة طيب نعملها ازاي بقى تحليل القوة دي بص على المثلث كويس جدا بص على المثلث كويس جدا هرسمه تاني اهو ادي المثلث عامل كده كده كده وأعمل ده امتداد يعني ماشي لو عند نقطة بي عند نقطة ماشي احنا جبنا ان الزاوية دي قايمة الزاوية دي بتلاتين درجة والزاوية دي أساسا هو مديهالك بستين درجة الزاوية دي مديهالك بكام؟ بستين درجة من أول المسألة تمام الجسم بقى عامل كده الجسم اللي هو بيشتغل عليه ممكن أعمل كده بينزل كده بهذا الشكل تمام تمام عند نقطة بي بقى عند نقطة B الجسم كان هنا لما تيجي تحلل الجسم هو في النقطة دي نوضحها عند نقطة B تحت الجسم ال MG الأسفل قوة وزنه الأسفل تمام قوة الوزن الجسم الأسفل طيب في زاوية فوق ستين اهي لو أنا مديت الخط ده على استقامته اللي هو الخط ده اللي فيه نقطة الوزن مده على استقامته على استقامته كده هتلاقي ان في زاوية بيعملها ايه مع محور ان طيب الزاوية دي كام الزاوية دي هي ستين بتقابل الزاوية اللي فوق بالتناظر بالرأس سوري آه، مش بالتناظر بالرأس بتناظر المثلثات انت لو بصيت كده انت لما انت مديت الخط البرتقاني ده لو قفلت المثلث آه، بالشكل كده هتلاقي ان المثلث ده برده قائم والمثلث اللي فوق قائم ودي زاوية 60 بالتناظر المثلثات أو تطابق المثلثات تمام فالزاوية اللي هو هيشتغل عليها دي هي 60 درجة فالإم جي هتبقى إم جي كوزين 60 في الحتة دي يبقى هنا إم جي كوزين 60 تمام ولما يحلل دي من نوع نفس النقطة دي ناخد على امتدادها كده اهو ودي تبقى ال NB القوة المؤثرة على الجسم القوة العمودية المؤثرة على الجسم تمام بس انت حللت طبعا حللت هنا cosine يبقى تحلل الناحية التانية صين يعني انت دي الزاوية انت حللت هنا cosine يبقى تاخدها من نفس النقطة كده عمودية تيجي كده ودي هنا وتقول mg sine نفس الزاوية ستين بعدك عندك mg sine ستين و mg cosine ستين mg cosine ستين مع ال normal force NB ومع محور إيه محور mg sine ستين وطبعا قال لك مفيش قوة احتكاك يعني لو كان في قوة احتكاك كنا نعملها كده مثلا عكس اتجاه الحركة ما علينا بالتالي اقدر احط آه، استخدم الايكويشن اوف موشن واجيب ال ان بي عن طريق ان انا اقول submission ال force في الاتجاه ال normal العمودي بيساوي كتلة في عجلة في اتجاه عمودي submission ال force في اتجاه العمودي الاتجاه آه، الموجب هو اتجاه الحركة بنفرض اتجاه الموجب كده انا الجسم هينزل بالتالي ده كده يبقى موجب وده كمان ممكن ماشي يبقى ال NB موجب NB اللي هي هنا ناقص ال mg cosine 60 عشان عكس الاتجاه mg cosine 60 ده summation force في ال normal في الاتجاه العمودي بيساوي m كتلة الجسم اللي هو مديها لك بخمسة من عشرة على ما أعتقد خمسة من عشرة خمسة من عشرة في ال AN العجلة في الاتجاه ال normal هي بتساوي ايه؟ بتساوي V سكوير على رو V سكوير على rho طب سؤال السرعة دي بتاعت سرعة B ولا سرعة D ولا سرعة C طب انت بتحلل القوة فين؟ عند نقطة B يبقى جدي سرعة b يبقى vB square أو في عند نقطة b تمام على rho rho مديها لك تسعة تسعة من عشرة بكل ده تطبيق مباشر يبقى ال b بتساوي وادي m جي اللي هي بالسالب دي الناحية التانية بالموجب يبقى m جي كوزاين ستين بالموجب زائد زائد نص ناقص نص مضروبة في ال vB square على تسعة من عشرة ال vB احنا جبناها بكام؟ جبناها بخمسة وسبعة من عشرة خمسة وسبعة من عشرة بالتالي تعرف تجيب ال n بكل سهولة عندك الام اللي هي بتساوي خمسة من عشرة في عجلة الجاذبية تسعة وتمانية من عشرة في cosine ستين اللي هو في بنص زائد نص في المعادلة دي وبالتالي تعرف تجيب ال n بي بكل بساطة بتساوي عشرين point five نيوتن انت كده جبت القوة العمودية عند نقطة B تعال نجيب نفس الكلام عند نقطة سي عند نقطة سي أسهل شوية لأن مفيش قوة هتتحل ولا أي حاجة مايلة يعني بزاوية ولا أي حاجة قوة على خط مستقيم تمام ادي نقطة سي اهي لما الجسم يوصل هنا تحليل القوة فيه هيبقى فوق وتحت فقط فوق وتحت لو كنا حطينا ال friction force هو قال لك اهمل ال friction force. فاذا هنا بالتالي هيبقى تحليل القوة في اتجاه n بس فبالتالي لما نيجي نحل القوة عند C هيساوي C ماشية كده ادي C عند نقطة C أكيد طبعا كود الوزن الأسفل mg والقوة العمودية بتأثر على الجسم عكس يبقى N تمام NC طبعا عشان احنا بنتعامل مع نقطة C وبالتالي بقت الدنيا سهلة جدا سماشن ال force في اتجاه ان بيساوي ام كتلة في اي ان طب ايه سماشن force في اتجاه ان هو عندك التالي طبعا ده الموجب اتجاه الحركة يبقى NC ناقص mg بيساوي m a n عجلة في الاتجاه ال normal يعني بتساوي V square على rho نيجي تاني احنا بنحل عندنا نقطة ايه C يبقى V C square طيب ال N C وادي ال m g الناحية التانية بالموجب تبقى m g موجب زائد m مضروبة V C square على rho ال m بكام خمسة من عشرة والجي عجلة الجاذبية تسعة من ع... تسعة أو تمانية من عشرة زائد كتلة الجسم خمسة من عشرة في ال V B square اللي احنا جبناها ال V B جبناها ب آه sorry احنا بنحل عند نقطة C اه آه يبقى نجيب ال V C ال V C بكام بستة واحد وأربعين جبنا احنا قبل ستة point واحد وأربعين من مية تربيع على rho اللي هو مندوب معطى في المسألة اللي هو بتسعة من عشرة بقت ال سي معادلة مباشرة جدا بتساوي سبعة وعشرين 0.72 نيوتن كل قوة طبعا بنيوتن سواء ان سي او ان بي قوة بنيوتن تمام وشكرا